在好友里头，刚才忘了讲，有一个叫好友确认，啊，这个是就可以按全部接受，比较快了哈。反正如果你好友接受好友的邀请太多的话，你就自己选，啊，那如果真的没有那么多人，就直接按全部接受最快了，啊，省时间。